Jo vaig arribar a la vila doncs, l'any 1999, havia entrat a la universitat a estudiar biotecnologia i els meus pares van considerar que era un bon lloc per venir i quedar-m'hi durant almenys el primer any. Ah, me'n recordo que vam decidir agafar un pis de 5 persones vaig ser de les primeres en arribar al pis, perquè me'n recordo haver arribat amb tots els trastets, bueno, amb totes les coses, no trobar ningú i bueno, el primer contacte que vaig tenir amb les noies va ser que vaig entrar, vaig decidir una habitació, vaig posar una nota explicant qui era, d'on venia, que havia escollit lliurement aquella habitació perquè era la primera que havia arribat i deixant un telèfon de contacte perquè hauria ser una setmana abans de començar les classes o una cosa així. I just en el moment en què marxava per la porta va entrar una companya. Llavors me'n recordo que era com molt, tot molt nou, molt estrany, perquè clar, sortia de casa amb els meus 18 anys, arribava aquí, la universitat, compartir pis, tot era molt nou. Però bueno, en principi va ser una molt bona experiència. Sí, en principi, com que ja tenia plaça Geologia, la... i coneixia diversos companys d'allí del poble que també venien a, a residir aquí a la vila, es vaig preguntar si podia compartir amb ells el, el pis i de fet quan vaig fer la, la inscripció a, aquí a la vila ja vaig entrar amb ells i en formal el que seria el pis els, els quatre junts, tres companys de Sant Carles de la Ràpita i un altre company de Sant Rafal del Riu. Més o menys ja ens coneixíem i ja havia una predisposició en venir a viure a la vila. Ja n'havíem sentit parlar i teníem bons referents al respecte. El primer dijous de residència, per dir d'una forma, les portes estan totes obertes, sí. de tots els apartaments la gent Clar, tenia ganes de conèixer la resta de la podies gent. Podies entrar a casa de qualsevol, saludar, parlar, presentar-te, t'oferien veure, t'oferien sopar... Això era, diguem, una societat molt oberta. I en aquest sentit, clar, a nivell de xarxes socials, era, la, la vila era la pròpia xarxa social. Vaig acabar coneixent-la perquè al, al segon curs de Geologia vaig conèixer un noi bueno, de, la, de la carrera mateixa que eh, residia bueno, la seva antiga parella. Era el meu ex. Era la seva antiga parella i llavors eh, jo vaig entrar, vam establir amistat i això i al següent any quedava una plaça lliure al pis de 5 que tenien, que tenien ells. Llavors jo vaig preguntar, bueno, van preguntar si podia anar-hi i jo vaig vaig acabar anant en aquell pis. Mm, abans que posar algú desconegut, preferíem posar mm. algú que ja coneixia. Llavors el pis es va convertir realment en mixta, perquè érem cinc i érem tres noies i dos nois. I, i de fet, bueno, clar, i els dos nois compartíem habitacions amb noies. Sí, era una mica estrany. Parteixes d'uns bons fonaments, és a dir, coneixes la persona realment en un ambient totalment diferent no, no és com, per dir-ho d'una manera, és com si abans de... O sigui, abans la gent es casava i se n'anava a viure junts, però nosaltres ho hem fet molt al revés. O sigui, hem començat a viure junts sense gairebé ni conèixer-nos. Llavors, eh, tenim un, considero que tenim una base molt sòlida. De, de seguida ens vam caure bé, vam entendre'ns molt bé i és això, vam establir una amistat per davant de tot. Llavors, pues, si venien altres coses, perfecte, però si no, podríem haver continuat sent amics com sempre. Vull dir, a dia d'avui encara guardem moltes coses. Sí. L'avantatge que tens és que no tens por a dir-li a la persona el que realment penses, perquè estàs en un lloc en el que comences a establir una base i comences a tenir uns amics, de manera que al principi ets com molt més valent, ets més llançat, i si hi ha una cosa que no t'agrada, no t'agrada i ho dius, i això queda molt clar. Llavors, potser per això també ens ha ajudat. Sí han compartit no sé. abans habitació, abans de ser parella. Sí. Inclús, i això, vulguis o no, sempre ha ajudat una mica a... a... Que la gent ens preguntava, i com us ho fèieu? Dic, pues és que és molt fàcil, no sé, ja es canviava l'habitació, em canviava el lavabo, <laughs> no sé, no hi havia més opció. Sí, Inclús no... a l'hora d'estudiar, o a l'hora de cuinar, o el que fos, és que encara que nos, parlem de nosaltres, érem cinc, llavors mm, era molt fàcil en aquest sentit dividir, jo què sé, un lavabo de nois i un lavabo de noies. Els pisos de cinc en tenien dos. Vull dir que en aquest sentit era molt fàcil. Sí. Les xarxes socials, clar, no estaven com estaven fins ara. Recordo que quan vaig entrar a la universitat va ser quan em van donar la, el meu primer correu electrònic. O sigui, l'email mail començava a, a per dir-ho d'alguna manera, a, a funcionar. Llavors, recordo estar a la peixera, a la, el que es deia la sala d'ordinadors, li dèiem la peixera, i hi havia un format que suposo que deuria ser al principi del chat, en el qual tu podies parlar amb un altre ordinador només posant el codi de l'ordinador. Llavors, d'aquesta manera hi havia molta gent que lligava. <laughs> que veien alguna noia, eh, miraven el codi de l'ordinador i intentaven d'aquesta manera pues, parlar amb ella. Però no hi havia més maneres. Era el dia a dia. Mm. Baixaves a, a la facultat, tornaves a pujar, fes el cafè, sorties, sí. movies... Era, era molt pròxim, molt de poble. En seguida tothom s'uneix i surten a córrer, surten en bicicleta, Ara, en aquella època era, era futbol i com a molt eh, jugaves aquí a la gespa, jugaves, eh, posaves dos pedres i et posaves a jugar fins que van adequar aquell tros, de, de, perquè era, era camp, estava més perdut que, de res, eh, ho van arreglar-ho i a partir de, de tenir també aquest, equipa, eh, aquest equipament que no existia, doncs llavors es va començar, suposo que, a, a practicar més esport en la, dintre de la vila. Mm. En aquest sentit, doncs, es van organitzar les primeres 12 hores i el, el curs següent es va fer la lliga regular, de, amb, amb partits cada setmana. Que vau guanyar un, un any. Bueno, un any el vam guanyar de Lliga regular i l'any següent el van guanyar perquè es van descalificar, perquè es van barallar a la final. Sí, és veritat. Es van barallar i nosaltres no, com no vam arribar, no vam ser els altres. Però bueno, són coses de... sí. que passen tant en l'esport i això, però sí, sí, molt bé. Suposo que l'experiència va ser molt bona, perquè puguis o no, pues, també fa compartir amb la gent, disfrutar i, i, i sentir-te pues, més mm. d'un, de part de la societat o part d'un grup de gent. Jo me'n recordo també, el Gran Hermano, que estan les ah, casolades, sí, allò, quan... Tothom volia fer fora la Xenoa. <laughs> No, la Xenoa, no, el Gran Hermano. No, i el... I el... Allò era en Triunfo, no? Però també ho feia. O sigui, jo no tenia tele, jo anava, ah, sí? jo anava a Peace Days, jo no tenia tele al mòdul, era molt bo perquè, clar, jo, al, al, vivia amb un, amb un noi d'Itàlia, amb el Juliano, i no teníem tele. De fet, jo només escoltava a la, la ràdio. ràdio. Llavors, per veure el futbol o per veure la tele, on anàvem a sopar, pues, doncs, al pis d'ells. Mm. I llavors ve, veiem allí pues, el Gran Hermano, o l'Operació Triunfo que fora, sopàvem, tal i qual, i després tornàvem cap a... Teníem sopars de mm. germanors, de, de cadascú portava alguna cosa. Sobretot els diumenges, quan tornàvem de casa, que venien tots ja amb els tàpers, mm-hmm. venien a casa i llavors fèiem els sopars. Tu què portes? A veure, tu què, portes? què t'ha sí, fet ta mare? Sí. <laughs> Digue-li que posi més cara empanada que... Sí, compartíem tot. Doncs jo ho resumiria com una part molt important de la vida de creixement personal, perquè aprens moltes coses, descobreixes també moltes coses d'un mateix, estar lluny del teu poble, de la teva gent, de les teves amistats. És una edat difícil i és complicada i moltes vegades eh, necessites sempre el suport i aquí mm, acabes trobant-lo, t'acabes relacionant amb la gent i acabes descobrint i creixent interiorment a tu mateix. I és un, eh, és un procés molt positiu i que adapta molt bé a les persones de cara a la societat i al futur. Mm. Jo trobo que més o menys el mateix. Et fa créixer a marxes forçades, has d'aprendre. O sigui, et fa madurar molt ràpidament. Inclús estableixes vincles que, bueno, en el nostre cas, espero que duri per sempre, no? Però el que vinc a referir és que és, és molt fort el que estableixes aquí dins, més que en qualsevol altra situació o en qualsevol altre àmbit i, i l'experiència per mi és inolvidable en aquest sentit. Ho tinc sempre a casa. Sempre <laughs> serem, hem sigut residents de la vila. Sí. Això sempre... Ah, doncs jo vaig viure a la vila, sempre, això sempre ho comentem. I mm. a les feines o en els entorns, hòstia, doncs jo vaig residir a la vila, vaig estar 4 anys. Oh, carai, hòstia, sempre doncs trobes també... algú que també... Sí, doncs jo també, a tals anys, i sempre és una, sí. és una mica te deixa com una, com una marca, saps? De dir, jo he residit a la vila. Mm. A part, jo he estudiat a l'Autònoma, està molt bé, he estudiat a l'Autònoma, però vaig sí. viure a la vila. Exacte. Això, I realment ressaltar sobretot el viure, perquè el residir pot quedar així una mica com, com estar un temps, però de fet acabes vivint, sobretot si passes molts, molts d'anys, si estàs un dos, és un temps molt curt, però si acabes passant temps, realment estàs vivint, com si visquessis un barri de Barcelona o visquessis a Sabadell, qualsevol. Realment te relaciones amb l'entorn, fas una família, fas una gent. No, i s'ha de ser un poble. Mm. Amb les seves coses, però és un poble. Finalment eh, vam estar vivint, convivint a Sabadell durant 4 5 Aquí anys després. Aquí vam estar fins al 2003 que jo ja després ja vaig marxar. 2004 ja vaig marxar a Sabadell, vam viure fins al 2009. I el 2004 vam estar visquent a Sabadell, que de fet la universitat jo la vaig acabar el 2005, mm. vull dir que en realitat tampoc em faltava gaire. I li vaig demanar de casar-nos. Sí, però el 2009, tard. El 2009, 2009, 2009 sí. vaig demanar casar-nos i el 2010 ens vam casar. Sí, sí. La relació continua ferma i en aquest sentit doncs, <laughs> feliços i, i molt contents d'haver disfrutat d'aquesta experiència, sí. d'haver-nos conegut i coincidit a la vida. Forma part de la nostra història. Sí, sí, sí. Al final, és, de fet, la explicar vida... com ens va conèixer passa per explicar, per explicar coses de la, la vida. vida.